За сайн байна уу? Сайн байна. Өөртөө их ажил ихтэй завгүй юм тийм. Харин завгүй л. Энэ удаа хоёлаа уулзаж ярилцах боломж олж байгаа баяртай байна. Аа би яг одоо тэр бусад нэг том эдийн засгийн улс төр ярихаас илүүтэй Батнайтл гэдэг хүн яг хугны төлөвшөл хаана үлсэн бэ? Хаана бий үлсэн? Ямар яаж тогтворч одоо гөрөлдсөн гэдэг талаас нь илүү хүмүүст ойлгуулахыг хүсэж л да энэ ярилцлага. Энэ удаагийн ярилцлага. За баг настайхад хоёр хохоод аймаг аймагаас аймаг төрж өссөн. Тэгээд дараа нь төрх сургуульд ирсэн. Тэгээд амьдсан тийм. За тэгэхээр бүр баг настай амьдралаас уйлгаа гişүүдээр дурсамж үлдсэн. Миний баг насны бүх дурсамж яг хохоод аймаг юм байна. Хохоод аймаг чаглалсан. Хохоод аймаг. Тэр нь багтаа тэгээд э, социализм үлдсэн шүү дээ. Яг ийм шилжилтийн үеэр чинь бас э, түүний нэг одоо нэг их багт орж исэн тийм одоо нэлээд дээр үе шиг хүртлээ гэхдээ энийг сэтгэл байсан юм байна. Яг нэг шийд шилжилт үе ирч байна. Аа тэр үеэр чинь тэгээд манай ээж чинь хаслаасаа ажил одоо тухайн үед чинь нөгөө хүмүүсийг амьд цогцолтгоод тийм. Аа хүчээр тэтгэвртэй гарчихсан. Манай ээж тэтгэвртэй гарчлаа. Гайгүй залуухан даа гарсан. Гайгүй залуухан даа гарсан гэсэн үг. Тэгэхээр чи тэгээ манай аав болохоор тухайн үед бас л ажил болоо хайгаад тийм. Гарч байгаа. Тэгэл тэр ихтэй аюу тийм манай хийвэл хамгийн хэцүү яг хүмүүс бүрэн дүн хэлсэн. Тэгэхээр яг манай гэрүүлж хэлэхээр энэ бол Монгол улс аяаж хэцүүсэн шүү дээ. Тийм үү чинь яаж ч нөгөө хотод марах цагаараа Оросоос авдаг. Тэгэл цагааны хүмүүс төлөхгүй бол тэгэл Оросоос авчихлаа. Дандаа байр тасдаг. Байр таслаасаа. Тэгэл ер нь бол хагас тогтоо тий. Цаг байсан ч гэсэн нэг өдрийн нэг урд үзэл асаачаад гэж 10 цаг гэж бодчихдаг. Тэгэл хичээлээ авчихгүй үед тэгэл цаг үнээр хэлгээд зуржтай мэдлэг лааг хэлээд хичээлээ хийчихсэн. Лааг хэлчихсэн гэж өгтлээ явлаас. Тэгэл манай ээж чинь агнаж ногоо хийдэг үлээ. Тэгээд ажилласаа гарсан юм чинь тэгээд э, манайх э, хотын төвөөс чинь 3 3 3-ийн 4-ийн газар гэж байдаг. Тэр нь нэг хотын төвөөс 2 км-тэй Тийшээ тэгэл 100 болгоо. Тэр очсон хоёр гад түнслөө гэж тавьдаг. Тэрийгээ тэгэл намар нэгжлэх бүгд ичээл тэгэл ер нь бүгд тэгээд тэр үгээр л бүх амжилтаа залгуул тэгэл амжилтаа залгуул. Тэр үед би багуулсан мөртлөө одоо надад нэг баг кино шиг тусан ч Тэгээд яаж яагаад хэдэн хэдэн онд Улаанбаатар орж ирсэн. Ирээд Монгол төрхийн сургууль шууд болсон байна. Тий. Тухайн үед яг нь би ховдод яг оюут сурагч байхдаа бол амиг бүхтэй сурагч байлаа. Бүх юм болцдог. Тэгээд манай багш математик олимпиад орж ин батнайр л оролцоор байл те. Монгол хэлний олимпиад тэр тэгэл маргааш шүлийн тэмцээнд гэж нэг шүлийг цаагаад аваад байна л те. Тэгээд тэр дууны тэмцээнд бас орно те. Бас дууны тэмцээнд ороод бас усад очоод болчихсоо гэж хэлчихлээ. Тэгвэл ер нь барыг дуучин болох байсан чи ирээдүй болоод бас байсан. Тэнд ч одоо тухайн үед нэг ардын болон хүүхдүүд болож тулсан болтой гэж. Тэгэл хоцтой төгөлөл улсад очиж э, тусаа эзэлчихсэн. Аа тэр чинь хүүхдийн найрын бэлтгэл очиж агуу байгаа гэж үзэл. Хотод ирэх өдөр э, үзэх юм гоё шүү дээ. Э, тэгэлгүй яхаа. Тэгээ хэдэн онд ирсэн гэлээ. Тэр чи одоо хэдэн 8 дугаар ингээд төгсчөөд тэгээд би 8 дугаар ингээд нөгөө хотын экспорт хэл болохгүй. За экспорт хэл бол олцдог үйлэн бол улсад оролцох хэрэгтэй болж байна. Тухайн үед улсэлт улсын хэл байдлаар ороод тэгээд Монгол төгсөн үйлс гэж шалгалтсан л. Тэгээд Монгол төгсөн үйлс тэнцээд хууль одоо бас тэтгэлэг авсан. Тэгээд тэтгэлэг аваад нэг аав ичээр л зарлахгүй. Зарлал хөсөглөөс чинь баялаа зарлах гэж байна шүү дээ. Одоо би ингээд Улаанбаатар хот юу сухай болоо гэдэг. Чи манай аваач нийлдээл миний хүл чадах юм болоо даа гэлээ. Тэгэл за яг явуулчих явуулчих. Хоёр долоо хоног буцаад гэрээс хараад бүрээд ирэх байсан гэж одоо хөт маань ээж ирдэг. Тэгэл анх Монгол төрсөн бол 8 дугаар ингээд төгсөж Улаанбаатар хот зэрэг. Тэр үед Монгол төрхийн сургуулийг бол ерөөдөө диктатур их өндөртөөс хариуцлага сахилгуудыг цагтаа ер нь их диктатуртай сургалтан сайн байсан гэдэг. Тэгэхээр энэ их олон хүүхдийн хөгжилд нөлөөлсөн юм шиг байна сайн ял хийх баг тий. Тэгэхээр за Монголын сургуульд Монгол төрхийн сургуульд юу сур? Тэр төрх сургууль чинь юм шиг байна. Тухайн үед ингээд дотуур байртай амьдраад тий. Тэгээд хичээлдээ явдаг тийм орчин орчинтой сургууль Монголд ховор гэсэн байна шүү дээ. Тэр үед баг анхныхаас анхаарал хандсан тийм. Яг яа анх Улаанбаатар төрийн хэлж байгаа. Улаанбаатар сургуулиас амьддаг шүү дээ. Тэгэл хамгийн гол нь хүүхдүүд чинь хамтдаа тий Э, хавцтай амьдраа, хавцтай хичээлээ ингээд хавцтай амьдраа болоо гэдэг тийм. Тэгэхээр чи ингээд айгу гой орчин бүтдэг юм байна. Аа тэгээд хоорондоо бас яг өрсөлдөө явуулна тийм. Тэгээд Монгол төрсөөр одоо хүртэл сандаг зүйл нь одоо э, одоо математикийн ч юм уу тийм англи хэлний шалгалт авна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд омоогоор ингээд нэгээс 100 хүртэл гэж хасаачдаг байна. Тэгэл дүн гарлаа гал тийм утга дээр хичнэрлдэж очиад нэг оноогоо өөрөө хаана шалгаж байгаа хөөхгүй. Тэгэл эхэндээ бол тэгэл англи хэлнэ л дээ хөтөй хөтөлтэй харьцуулах гэдэг нь ямар ойлгохтой байх вэ? Эхний доороос нь гэл нэрээ байдаг байлаа. Тэгэл нэг 70 хийдгээл тэгэл за ямар ч доороо нэг 20 хүүхэдтэй. Тэгэл ер нь төгсөх төгсөх үеэр авах гэдэг ямар ч нэг эхний нэг 10 дотор нэг багтаал. Тэгэл төгс уулаас бол хөтөй хөтөлтөөс бол маш их сурсан тийм. За тэгээ төрөх сургуулиуд төгсөөд ямар сонголт хийв? Төрөх сургуулиуд төгсөөд тэндээс бас нэг сурсан юм. Манайх багш нар бол зарим төрөх шүү дээ гадаад гэж тийм. Тэгээд энэ бүгд гадаадд тийм Америкт ч юм уу Англид ч юм уу тийм. Одоо гадагшаа явж сурах гэсэн тийм үсэл хэлэлцтэй. Тэр үе надад пер бол надад айгүй шиг юм л та. Хөөх гадагшаа нэрийг явж сурч болтол юм болох юм билүү. Гадагшаа явах гэдэг бол тэр үед бол байдаг ч үлээс тийм. Аах нийслэлтэй ирсэн гоё шүү дээ надад тийм. Тэгээд найзуудыгаа дарж яваал тэгээд энэ тэнд гадаадд тэтгэлгээр сургах боломж хаана вэ те бид нэг их янз бүрийн шалгалтанд яваал ордог те тэгсэн чинь азар ингээд найзуудаа бас дагж яваад нэг сургуульд нэг шалгалтанд тэнцсэн тэр нь дэлхийн нэгдсэн коллеж гэдэг одоо олон улсын бакалаврын диплом гэдэг юм да тэр нь ер нь бол их сургуулийн өмнөх тийм 2 жилийн програм баггүй тэрний ингээд Монгол оюутан шалгаруулах тийм тэтгэлэг хөтөлбөр үүж таарсан тэрэнд нь бол найзуудаа дагж яваал анзаарлаггүй орчиж исэн тэгээ тэнд азар тэнцсэн тэгээд э, одоо Норвегт 2 жил одоо яг их сургуулийн бэлтгэл тэм олон улсын бакалавр диплом хийж сурсан. Тэр 2 жил бол магадгүй одоо миний сургалт талаас тий хамгийн хүнд 2 жил байсан. Хүнд 2 жил. Тэгээд яг нь дөнгөж одоо тухайн үед чинь би нэг 18 настай тий анх удаа одоо хилээндээс алхаж очоод тий а тэгээд ганцхан монгол оюутан анхны монгол оюутан Тэгээ нэг 200 хүүхэд ингээд Норвегийн бүр нэг хөдөө тосхонд те бас нэг кампус дээр хамтдаа амьдэрдэг орчин байсан байхгүй. Яг дүүрс сургууль би нэг хамтдаа амьдраас сурцсан. Тэгэхээр надад энэ болохоор гадаад байгаа болохоос биш бас нэг ойролцоо тийм орчин байсан л та. Гэхдээ тэндээс юу хамгийн түрүүнд анзаарэгдсэн бэ гэхээр тэнд одоо сайн сурч чадах юм бол бүр цаашаага те Америкт ч байна уу, Австральд ч байна уу гэдэг хүссэн сургуультай том том сургуулиудад одоо тэтгэлэг аваад сурах тийм боломж байдаг юм байна гэдгийг ойлгосон л тоо. За тэрийг тэгэл ойлгоол ерөөсө боломж хязгаар бол ясагч маш том боломж байна. Энийг зөв тултал нь ашиглах ёстой байна гэл өстой номын сангаас салдгүй хөхтэйсэн. Тэгээ ба за тэнд өстой номын сангийн манаач нь улж таарсан. <laughs> Тэгээд э, маш их хичээсэн л тээ. Маш их хичээсэн. Тэгээд э, яг уу дөнгөж анх удаагаа гадагшаа явсан ч гэсэн тэнд одоо манай багш нараас гэсүүлээд хамт сурж байгаа хүмүүстээс гэсүүлээ те туслах тийм одоо орчин бол айгүй бүрдсэн байсан. Тэгэл ерөөсөө өөрөөс надаас л бүх юм хамаарах юм байна гэдгийг ойлголт тэгэл үнэхээр хичээж эхэлсэн. Тэг хичээхгүй бол болохгүй бүх юм англи хэл дээр явагдчихэдэг. Анхны хичээл орсон чинь юу шууд ингээд дэлхийн уран зохиол гэл те англи хэл дээр ном уншаад эхэлж байгаа байхгүй юу. Юу ч ойлгохгүй багш хэлээд байгаа чинь нэг чихээр гараад нөгөө чихээр гараал оролт те. Тэгээд гэтээ яг хуу яг хичээгээд тэр орчинд нь ингээд үнэхээр хичээж чадах юм бол те а нэг жилийн дотор англи хэлийг бас мастерлж болтгийм бай те буцаад эргээгээд одоо бид нэрээ нэг өгөх гээд ядаад байдаг нэг TOEFL бай те тэр шалгалтуудыг нэг жилийн дотор хангалттай хэмээ авахар өгч болдгиймэр гэдгийг яг тийм тустай ястай яс махандаа шингэтэл гэдгийг ойлгосон шин Дэлхийн нэгдсэн коллежийн тухай бол би бас хэд хэд сонсч ирсэн. Тэгэхээр энэ Европын орон болгонд байдаг юм биш үү, тийм? А Европ орон болгон биш. Дэлхийд даяар ч одоо баг нэг 10 хэд орон байна. Гэхдээ Европт бол бас хит байгаа. 3 4. Аа зөв зөв. За тэгээд ямар ч байсан дэлхийд асар их том боломжууд байна. Нэг хоёр тэгвэл өөрөө л хичээх хэрэгтэй юм байна. Над хинч туслахгүй те. Хин нэгийг би харалтгүй юм байна гэдгийг дэлхийн нэгдсэн коллежд байхдаа мэдэрчээ. За энэний дараагаар ахаад ямар сонголт гэв. Тэгээд э, боломж ямар боломж үү? Тэгэхээр одоо дэлхийн нэгдсэн коллежээс би юу авмаар байна гэхээр э, одоо цаашаа тэ дараагийн алхам, дараагийн их сургуультай тэнцэх те. Тэр тэрийг хийх хэрэгтэй байна. За тэгээд тэндээс э, Америкт э, одоо Америкийн нэг Миннесота мож шүү дээ. Миннесота можийн яг нийслэл нь одоо Saint Paul те. Saint Paulд байдаг McAllister College гэдэг Америкийн тийм одоо нэгэн элит хувийн э, тийм арт одоо liberal art гэж ярддаг шүү дээ. Тийм коллежд аа тэнд тэр юугаар алдартай байсан бэ гэхээр надад яг айгу таалагдсан бэ гэхээр одоо бүгд нэг шүү дээ кофе янаа аа одоо Нобелийн шагналт тийм шагналт тийм кофе янаа тэр сургуулийн хамгийн анхны Ган улсын оюутан байсан. Тэгээ алдартай болоод тэ Нобелийн шагнал аваад тэр сургуульд олон улсын оюутнуудад зориулсан тийм тусгай тэтгэлэг хөтөлбөр зарласан. За тэгээд энд нь зөвхөн олон улсын оюутнууд ингээд өрсөлддөг. Тэнд би нэг банкны Монгол оюутан болж тэр тэтгэлгийг авч яасан. Тэгэхээр одоо тухайн үедээ бол яг үнэхээр одоо миний санаанд ч багтахгүй тийм үнэтэй сургууль байлаа шүү дээ. Одоо нэг жилийн 40 мянга 160 мянган долларыг одоо үнэтэй сургуультэй. Тэгвэл тухайн үедээ жишээлбэл одоо ийм үнэтэй сургууль нэрээ сурж болдго юм уу ч юм уу эсвэл одоо тийм мөнгө авахгүй гэж одоо одоо өргөдлөө гэж дэмий авч юм те. Тэгэхээр яг тэгэхээр нэг олон залуучуудыг тэн дээр мохчд юм байл мохдаг те. Тэгэхээр тэгж битий мохосоо яг үнийг хэлэхэд хэрвээ Америкт ялангуяа те маш олон сургуулиуд та мэдэн штэ. Босхын ингээд даваад те чанарын хангаж чадах юм бол те дараа нь боломжууд байна. Тий. Төлбөрийн 5% төлөх чадваргүй байсан ч хамаагүй тэр сургуулиуд бүтэн тэтгэлэг өгдөг байхгүй тий өгч авч болдог тий тэгээд тэгэл тэнд авчаад хөхтэй бас тэгээд тухайн үед чинь мэдээж би тэр сургуулиа төгсчээ одоо өргөдлөө өгөөд тий одоо урилга авчгаад нэг ховдод ботод чи амралтаар очиж штэ тий аав ичээр та тэгээ тайлбарлаж өгч байгаа юм л та за тэгэл манай аав ичээр чин тэгээ явах та тэгээ гуруулаа ширээ толцох бол манай аав нэг зүнхнээсээ жижигхэн тооны машина гаргаж ирэл за заа ингээл ойлгох гээд те би нөгөө урилгыг ингээд англи хэл дээр орчуулж өгч байгаа юм аа те хагас ухс нэг юм тэгэл орчуулж за ямар ч бас нэг юм мундаг сургуульд сурах юм байна гэл те за одоо тэгээ төлбөрийн яана гэж ингээл манай авсаж юм л те Тэгэл за ингээд жилийн 40 мянган доллар жигээ. Тэгэхээр дөрөөр үржүүлэхээр 160 мянган. 160 мянган доллар. Тэгэл манай авчин тооны машинаа гаргаад за 160 мянгаыг үржүүлэх нь те тухайн үед долларын хаш одоо 1200 ч үлээ та. Тэгэхээр оруулсан чинь нөгөө тооны машины 8 орнд яаж хүрхүүлдэг те. Алдаа заа чинь нөгөө Евсэг заа чинь те. Тэгэл манай аав ойлгохгүй тэгээд яг хаа аав жирт тэгээд ойлгох гэж бас тэр чинь амаргүй байл да. Тэр хүмүүс хизээч те тийм их мөнгө одоо жишээлбэл бодож тооцоолж үзээгүй. Тэгээд үнэхээр Америкт хэний ч очиж үзээгүй тэр газар нэгэд нэг сургууль одоо хүүхдийг нь хүүхд нь явах гэдэг явъя гэд мэ гэд өгцөн гэд зүгээр нэг цаасан дээр л байгаад байдаг те тэр чинь тэр хүмүүст бас харагдахгүй л байна л да тий Тэгэхээр нээрэч юу илээ гэж бодтгол байлаа те тэгэл нэг л итгэж өгөхгүй те тэгээ би нэг тийм одоо юу юм шиг байна өөр тэгж итгэж өгөхгүй юм дээр би хүн дэлгээс айгааддаг. Одоо бүтэхгүй байл яана ч юм уу эсвэл худлаа бол яана те бөөн шарааштай те. Тэгээд би тиймэрхүү юм хүн дэлхээсээ хичээд тухайн үед би ховдынхаа найзууд ингээд одоо тийшээ явж гин гэж огт хинд ч бараг хэлэхгүйгээр очиж ирсэн. Тэгээ нөгөө айгаадахгүй та. Тэгээд үнэхээр нэрээ очоод те одоо намайг тэгсэн чинь яалтч макалестер коллежийн оюутанд онгоцны буудлын дээр тосч яваад ингээд өрөөнд оруулж байгаа байхгүй. Тэгэл э, өрөөнд оронгуудаа тэгээд тэр чи одоо ядарсан чамаагүй те утас хайгаал аав чирлгуул залах гал нөгөө нэрээ очиж болцлоо гэх. <laughs> Нөгөө манай аав чи бөө санаа зовоос те. Үнэхээр тийм байд юм болов болчих тийм болов гэх. За тэгээд тэнд сурахад ямар мэрэгчлэр сурав бас тэндээс өшөө өөртөө ямар баялгийг нэмж оюун санаанд бүтээж авв. Аа. За тэгээд Макалестер коллежид ингээд 1-р курсын оюутан болоод очиваа. За тэгээд аа э, эхлээд хичээл бол нэлээд хэцүү байсан тий. Тэгээд ер нь бол би эдийн засгийн чиглэлээр жоохон сонирхолтой байсан. Тэгэл янз бүрийн эдийн засгийн ангиуд аваал. Тэгээд нөгөө American Team Liberal Art College-уд чинь яадгүй хэрэг аа яг сурах байгаа чиглэлээ 2 дугаар курс хүртэл тодорхойлох албагүй байдаг байхгүй. За тэгэхээр 1 2 дугаар курстээ янз бүрийн хичээл авч үзэж хагаад тэгээ 2 дугаар курстээ мэрэгчлээ сонголт сонголт авдаг тийм. Тэгэхээр чи шууд нэгдүгээр курсээс бол мэрэгжил сонгодгүй. Гэтэл эдийн засаг гэл би одоо нэгч курс нэг курс хичээл авч үзээг байж сонгочоод одоо 2 жилийн дараа харсан чинь ургуул яах тий. Тэгэхээр тийм боломжийг олгохдаг нь айгүй давуу талтай санагдсан. Тэгээд ер нь эдийн засгийн чиглэлээр сонирхоод эдийн засгийн нэлээд ангид аваадсан чинь улам таалагтаад тий. Багш нар нь ч таалагтаад, факультет нь ч таалагтаад тий. Тэгээд ер нь гайгүйч сураад тэгээд эдийн засгийн чиглэлээр сурсан. А тэгээ статистиктэй жоохон холбочтой. За тэгээд э, тэр сургууль үнэхээр э, үнэхээр 101 хүүхэдтэй 160 сая э, доллар өгсөн шигэ тийм одоо бас хөрөнгөтэй те нөөц боломж ихтэй гэдэг нь надад айгүй илт ойлгомжтой байсан л та. Тэгэл нэгдүгээр курсээсээ би тэр одоо боломжийг харчаад ойлгочоод яаж тэр боломжийг ашиглаж болох вэ? Ян зүрээр л оролдож үтсэн. Тэгээд тэгээ нэгдүгээр курстэй тэгээд одоо сургуулиа төгсчөөд чи ажилд орох хэрэгтэй те. Тэгэхээр Америкт чи ядгүй хэрэг зун нь дадлаг хийж болдог. Тэгээ цалинтаа яг мэрэгжлийнхаа чиглэлийн дагуу одоо томоохон компаниудад яг үндэс ажилтнаар ороод те зуны ажилтнаар ороод дадлаг хийдэг. Тэр дадлагын ажил хийжээд дараагийнхаа ажилд ордог. Тэг ийм бодо зарчимтай те. Тэгэхээр тэндээс биш 3 дугаар курсаа төгсөөд ямар ч ажил хийхгүйгээр туршлахгүйгээр ажилд орно гэдэг бол маш хүнд. Тэрийг ойлгонгуудаа нэгдүгээр курсээсээ би зун нь ингээд ажил ажигласан те. Тэгэл багш нараараа дамжуулаад нэгдүгээр курстэй би чи одоо Вашингтон ДС-д те одоо Америкийн нийслэлд одоо улаан загалмаа нийгэмлэг байна те. Улаан загалмаа нийгэмлэгийн яг төв штаб дээр нь Азийн бүс хариуцсан хэсэгт нь одоо дадлагч оюутнаар ажилд орж ирлээ. Тэгээд бас бас тэр чинь цалинтай тий. За тэгэл тэрүүндээ урамшаад 2 дугаар курстаа дахиж ажил хийж гэлсэн. Тэгээ хүсээд байсан тэр нэг жижигхэн одоо Сан Францисконы банкнд ажилд орсон за тэгээ тэндээ бол тэгээд баг Сан Франциско хотыг үзэж чадахгүй өдөржингөө шинжэнгөө ажиллаж ажиллаж үтсэн. Бас Америкийн бас компаниудын соёл ямар байдгийг бас ямар их нөрөх хөдөлмөр бас хийжээч чанартай бүтээл гардгийн те. А тэр бүтээлэр чинь хүмүүс үнэлдэг те. Тэндээс биш хин мундаг ярьдаг өнөч тэрүүгээрээ биш те. Ачлаар нь үнэхээр 100% гүнж цэгэндэг те тэрийг нь ойлгосон. Тэгээ 3 дугаар курстай бас дахиад одоо цахиурийн хөндөд бас нэг ажилд орсон. Ингээд 100 болгон гэж ажилд орсон. Ажил ажил хийдэг гэсэн. За тэрнийгээ хажуугаар бас э, кампус дээр те сургууль дээр бас юу зүгээр ах вэ? Янз бүрийн одоо одоо extracurricular activities гэж ярьдэн шүү дээ. Сайн дурын ажлуудад одоо манлайлагч ажилд их ордог гэсэн. Тэгээд би 4 э, жилийн дараа төгсөхдөө э, ямар ч байсан эдийн засгийнхаа факультетийн шилдэг оюутны шагналыг навлаа бас ойд нөгөө сургуулийнхаа те ерөнхийлөгчийн нэрмжэд шилдэг манлайлагч ойдны шагналыг аваад тэгээд төгсөктөө бас нөгөө сургуулийнхаа одоо юу шүү дээ магазин буюу одоо сэтгүүлийнхаа нүүрэн дээр нь гараад ямар ч гэсэн их л амжилттай те үнэхээр бүх боломжийг нь тултал нь ашиглаад тэгж төгсөж исэн. Нэгэсэндээ бол зочид сурж явах үедээ тэгж цалинтай дадлах хийх нь цаашдаа өөрийнхөө ирээдүйн мэрэгжлийн чиг хандлагыг олж аваад би илүү юун дээр илүү анхаар сурах ёстой гэсэн тэр чадвар руу чиглүүлээд байна да тий. Тий. Тий. Хамгийн сайн тал нь. Тий. Тэгэхээр тэрийг ерөөсөө нөгөө Америкийн сургуулиуд бас э, боломжийг олгодог тий. Тэгэхээр төгсөөд ямар ажилд орох уу, ямар компаниуд байдгүй, ямар мэрэгжлүүд, мэрэгжлийн ажлууд байдгүй. А тэгээд тэнд нэгдүгээр курсээсээ хүртэл яаж бэлдэж эхэлдэг вэ те. Тэгэхээр тэр талаар одоо зөвлөдөг. Тэр талаар манай багш нар надад их зөвлөдөг гэсэн эдийн засгийн өөригөө ирээдүйдэл билж хувь хүний хувьд өөрийнхөө ирээдүйд өөрийгөө билж байгаа л гэсэн үг шүү дээ тийм тийм хичээлийн хажуу шүү дээ тийм байна тийм за тэгээд сургуулиа төгслөө за сургуулиа төгссөн чинь ажилд орох хэрэгтэй за ажилд орох тийм ажилд орох гэсэн чинь яасан бэ гэхээр 2008 онд шүү дээ дэлхийн хямрал болж эхэлсэн тийм за нэг жинхэнэ том эзэнсгийн үе Тэгээд 4-р курсынхаа орж ингээд эхний семестр болж ирснээс хойш би ажил хайсан. Бараг жилийн турш ажил хайгаад янз бүрийн ярилцлаганд ороод баахан компаниуд те одоо Америкийн янз бүрийн муж руу нисч очоод эцсийн шатнаас те эхний шатнаас эцсийн шат хүртэл нь янз бүрийн компаниудаар яваад бүгдэнд нь унжсэн. <laughs> Тэр эхэндээ бол айгүй хүнд байсан л та. Аа э, тэр чи одоо үнэхээр хичээл зүр харахгүй болж байгаа юм л та. Бараг 100 гаруй компани руу өргөдлөө гэсэн хинкээсэн ч байхгүй та ерөөсө бүгднгээс нь үгүйх сайн авчихсан хариу татгалцсан хариу авчихсан. Тэгээд яг уцгуу гэхээр айгүй олон сонсогдож магадгүй те. Гэхдээ яг манай сургуульд ч гэсэн яг ингээд надтай хамт хөрсөлжсэн хүүхдүүд бүгдээрээ л бас яг тийм олон компаниуд руу хөрсөлдөхөөс өөр аргагүй байсан. Ягаад гэвэл чинь үгүйгээд хариу авахар чинь яг хөт тэгэл дахиад өхөөс өөр аргагүй те. Тэгвэл тэр хооронд явж явж тэр сургуулийн хичээл хичээлийн те одоо хичээл дээр хийсэн илүүтэйгэр тэр хувь хүний хувь те. Тэ, тэр 100 үгүйсэн хариулт намайг маш том үр дүнээс гаргаж ирсэн л дээ. Тий. Тэгэл манай маш их ойлголтууд авч байгаа тий компаниудын талаар тий компаниудын талаар яаж ярилцлахын дургу яаж өөрийгөө илэрхийлэх үү яаж мянган тэр компани болгон дэр те одоо мянган өргөдөл байгаа шүү дээ тэр мянган хүүхдээс яагаад наагийг сонгох хэвтэн бэ тийм тэгэхээр наагийн үтгийг хэл одоо тухайн үедээ тэр айгүй надаас илүү мундаг сургуульд те надаас илүү оноотой зөндөө хүүхдүүд шүү дээ. Тэр хүүхдүүдээс яагаад тавч намайг сонгох хэвчтэй те. Тэгэхээр тэр талаар ингээд дүгрийгөө те айгүй итгэл төгс ингээд хариулах хэвчтэй. Гэх мэтлэн маш олон төрлийн одоо чадварыг эзэмшгээс үр харахгүй болт юм билээ. Тэгэл Америк гэдэг чинь нөгөө 300 гэдэг одоо сая хүнтэй те хөдөлмөрийн зах зээл нь бол дэлхий дээр одоо хамгийн өрсөлдөөнтэй хөдөлмөрийн зах зээл шүү дээ. Хамгийн өрсөлдөөнтэй. Хамгийн өрсөлдөөнтэй. Тэгэхээр тэр өрсөлдөөн донд хэрхэн цойлон гарч тэр ажилд орно гэдэг чинь өөрөө маш хүнд даалгуулж таарч юм л да. Гэхдээ нөгөө талаасаа над одоо суралцах бол ингээд маш том боломж исэн байл л да. Яг хөө хиндэ бол тэгэл үгүй гэсэн хариулт болгонд нь гутраал өөрийгөө голоод ч юм уу те хэцүү байлаа. Гэхдээ тэр болгон нь яг ингээд тэр шатаартай ингээд нэг шатаар урагшилж урагшлахад те айгу айгу тус болсон л да. За тэгээд татгалцаар яваад. Татгалцаар яваад яг тэгээд ямар ч гэсэн нэг ажилд орсон. Тэгээд яг сургуулиа төгсөхдөө ажилгүй Тэгээ яг би нөгөө Калифорни мужид руу ерөөсөө нүүй тэнд очиод би дахиад ажил хийж үзье гэд оцсон юм. Тэнд манай үеэл өндөрдөг байхгүй. Тэг яг үеэл рүү очил нүүж байгаа юм л та. Тэгэл манай үеэл яана чи ажилд ороогүй гээл. <laughs> Тэгэл тэгсэн чи яасан гэсэн чи сарын дотор ажилд орцсон. За тэгээд одоо яг цахиурийн гүндэд нэг жижигхэн хөрөнгө оруулалтын санд одоо санхүүгийн шинжээчээр те яг мэрэгжлийнхаа дагуу ажилласан л та. За тэгэл тэнд орж байхдаа нөгөө ярилцлага эднэр дуртай гадаад оюутан гэдэг юу ерөөсө хилээгүй гадаад хойд ингээ хэлчих юм бол шууд нөгөө ажилд орохгүйгээ тасч чинь гэж айгаад. Тэгээд бүр ингээд ажилд орох бол ороод тий одоо гэрэн дээр гариулах зурх үе дээр нэр би гадаадын ойт нь штэ. Тэгсэн чинь нөгөөдөл чи үгүй одоо яана гэж хуульчтайгаа ярьж байгаа л заа заа окей гэл ажилд авчихсан. Тэгээ нэг жил ажилчаад ирчих яг хямралын үе болж таарсан. Ер нь бол эдийн засаг айгүй хэцүү байсан штэ. Америкт бол ингээд баг ингээд түүхэндээ бас айгүй том хямрал болж таарсан. Тэгээд манаас энэ нэг миний ажиллаж байгаа газар хөрөнгө оруулалтын сан те. Тэгээд тэрнээс бол нэг жил ажилласан ч гэсэн бол нэг их юм бол яг яваагүй яг гэх юм бол бүгдээрээ ингээд зах зээл хардсанаас та өдөр болгон л зах зээл одоо яаж нуурч унж байгааг л гайхаал те. За тэгээд нэг жил байж ажиллачаад тэгээд ер нь бол манай компани одоо чиний визийг сонгохгүй гэсэн хариу өгч байгаа юм л да. Нэг жил чинь нөгөө та мэдэн штэ оюутныхоо визээр нэг жил ажиллах хэрэгтэй байдаг те. Тэгээд ажлын виз рүү хөрвүүлээ гэсэн чинь манай компани татгалцсан байхгүй. Тэгээд би Монгол руугаа буцчихлээ. Тэгээд тухайн үед яг нэг Америкт би яг өөрийнхөө мэрэгчлэрээ ажиллана гэдэг Америк итгэж төгсөв байсан хүүхэд их оронлогоо буцах болонгод эсвэл амьдралдаа тохиолдож байгаа хамгийн том бүтээлгүүд л гээл хэвээр баг ойлгох шахаал би одоо нутгийн нутгийн зөвж болоо жал атгаал явчихлаа. Гэхдээ яг нь Монголд ирж байхдаа бол яг гим хийцэн юм шиг л те ингээд одоо хүссэн юмдаа хүрч чадаагүй те тийм одоо тийм бодолтой ирж ирсэн. Гэхдээ яг хөө тэгээд буцаад ингээд Монголд би 4 жил ажилласны дараа л явж явж энэ миний амьдралдаа гаргасан хамгийн <laughs> зөв шийдвэр болж байгаа шийдвэр тий. Монгол 4 жил ямар э, хаана ажиллаж байсан? Монголд ирээл би ер нь бол эхлээл нэг Монгол компаниудаас тэр ер нь бол дандаа нэг жижигхэн компаниудад яг хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэрэгчлэрээ ажиллаж байсан. За тэгээ Монголд ирсэн чинь одоо бүгдээрээ мэднэ 2010 11 оны үед Монголын эдийн засгийн хизээж байгаа үгээр та тухайн үед 17.3% те бодит өсөлттэй дэлхийн хамгийн хурдтай хөгжижсэн эдийн засаг байлаа шүү дээ. Тэр үед яг миний жижигхэн гадаадын хөрөнгө оруулалтаа санд те компанид ажиллаж таарсан. Бас маш их юм сурсан. Тэгэхээр яг залуу тийм оо эдийн засгийн хувьд яг тэр үе чинь бол яг тийм айгүй том ховор гшин л та тий бас карьерт олон тохиолдоод байдаггүй те. Тэгэхээр тэр үед айгүй их юм сураад тэгээ яг хуу буцаад яг миний тэр нэг Америкт байхдаа яг хийж чадаагүй тэр хүсэл нь болохоор буцаад би нөгөө хөрөнгө оруулалтын банкирээр те одоо яг Нью-Йоркт ажиллах яг хүсэлтэй байсан. Тэрийгээ тэгээд тухайн үед чинь намайг төгсөж чинь дэлхийн хямралуулаад юу н хөрөнгө оруулалтын банкнууд нь дампуурчлаа шүү дээ. Америкийн шилдэг хөрөнгө оруулалтын гэсэн банк нь дампуурчсан. Юу гадаадын уяатаа авах мөн та тий. Тэгэл яг биелээгүй тэр мөрөөдөл Тэгэл толгоонд байдаг л байсан. Тэгээд ер нь тэгээд гэхдээ Монголд буцаад ирсэн те. Тэгээд Монгол буцаж ирчээд гадагшаага тэр шилдэг банкнд ажилд орно гэхээр магадгүй олон дэндүү хол юм өрөөд. Дэндүү хол хүрхгүй юм шиг мөрөөдлөөсөн байж магадгүй те. Гэхдээ why not? Яагаад болохгүй гэж те. Бид байнга л тэгж асуужсэн л та. Яагаад болохгүй гэж те. Зориул үзье. Болохгүй бол тэрлэж те. А тэгээд зориод үтснэ үтсний буруу гэж бол ерөөсөө байхгүй тийм хамгийн гол нь өөрөө хичээх хэрэгтэй гээл тухайн үедээ бол би яг хинд ч хилтгүй байсан тэгэл ер нь баг аав ээжтэй ч хилэхгүй ажлын хажуугаар нэг л завгүй хүн яваад байдаг тийм тэгэл тэрүүндээ бэлдээл яваадсан бэлдээл яваадсан ер нь бол э, баг Монголд байх дөрвөн жил ингээл ер нь бэлдсэнтэй шалгалтууд нь бэлдээд тэгээд одоо сайн дүр янз бүрийн ажлууд хийгээд те тэр нь буцаал эргээл яг тэр сургуульд зэнд хүрэхэд одоо Америк дахиад магистрээр сурах ёстой болж таарч Тэгээд сурах сурахтаа бас дэлхийн шилдэг сургуульд орж иж тэр ажилд орох байхгүй. Тэр шилдэг сургуульд орж идэх юм бол тэр нь нэгсэндээ тэр хүсээд байгаа тэр Нью-Йоркод банкет банкнд ажилд ороход гүүр нь болох байхгүй. Тэгэл сонголт нь бол хийчлэх гэсэн. Тэгэл яваал ер нь бол тэгэл ажлынхаа ажлаа дуусаад тэгэл нэг л ажилтаа хүн <laughs> манай ажлын тарангууд номоо гаргаж ирэл. <laughs> Нэгэсэндээ Тэр үчиний толгойд байсан гол зүйл гэвэл дэлхийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт юм уу дэлхийн хэмжээний том банкнд ажиллахад ядчил одоо хамгийн наад захны Харвардын эдийн засгийн чиглэлээр сурах хэрэгтэй юм байна. Эдийн засгийн сургуульд сурах хэрэгтэй юм байна. Тэгжиж нөгөө өөр хөвсөд том мөрөдөлд ойртож очих юм байна гэдэг Тэр л мэдрэмж байсан юм биш үү те. Тэрнээс бэлдээд байсан гэсэн. Тэр ерөөсө ганцхан гарц байдаг те. Тэндээс ч би эндээс одоо жишээлбэл одоо Bank of America гэл э, одоо пэйжээр нь ороод өөрийнхөө резюмег явуулаад те өргөдлөө өгөөд те хизээч миний өргөдөл тэднэрт хүрэхгүй шүү дээ те. Тааж уншихгүй л халтан Монголоос нэг жижиг өргөдөл хэрэгтэй. Тэгэхээр яг тэднэрийн буцаад ажилд авдаг те тэр сургуулиудаас сургуульд одоо орох ёстой болж таарч байгаа. За тэгэл тэрийг тэрүүн тэгэхээр одоо яг өөрөө бэлдэж таарч байгаа юм л да. Тэгээд яг нь надад янз бүрийн асуултын том тэмдгүүд байсан л да. Тэгээд үндэ Монголын 4 жилийн ажлын туршлагыг хүн тоож авч үлдсэх юм болов уу те тэр том хэмжээнд одоо авч хилцэх юм болов гэл том асуултын тэмдгүүд байсан. Гэхдээ тэр болгонд одоо жишээлбэл шалтгаан болгоод би орхигдсон бол тэгээд тэгээд хайрын боломж байна шүү дээ тийм үү. За тэгээд Харвардын Кеннедийн сургуульд хэдэн онд те бизнесийн сургуульд те. Харвард юу биш бизнесийн сургууль те. Тэгэхээр чи 2010 13 онд те 13 онд тэгэхээр би 2012 онд өргөдлөө өгөөд те 12 сарын 31-нд баг гэл хүмүүс шинжлэх тэмдэглэж яхад өргөдлөө ингэ бичээ суужлаа. Тэгэл 2013 оны одоо 3 сард хариу нэр би дөрөв сургууль руу өргөдлөө өгсөн. Тэг ер нь бол тэгэл ер нь сүулдэ сонгож чадахгүй болохоор зүгээр яшиг зүгээр ихний топ дөрөв сургууль руу өгч. <laughs> Тэгээд тэгээд ер нь бол 3-оос нь хэрэг хэрэг үржсэн. Тэгэхээр бас өөрийгөө бас голох голж хэрэггүй юм байлаа те. Тийм байна те. Өөрийгөө бас голж хэрэггүй те. Монголд ажлын туршлагатай мэд чинь гэд голж хэрэггүй те. Тэгэхээр би одоо бас Монгол залуучууд зөндөө хилдэг те. Тэгэхээр энэ жил ч гэсэн би нэг Монгол залуу хэдэн сар бэлдэж байгаад те ерөөсөө гадаадд сурж байгаагүй Монголд сургуулаад төгссөн Монголд ажилласан те тэгээ тэр залуу бас одоо Америкийн топ сургуульд саяхан тэнцсэн бизнес. Нилээн нилээн одоо сендер сайн хоёлаа ажиллаж байгаа олон талаас нь ингээ бэлдээд те. Тэгэхээр болдог боломж байдаг те. Тэгээ тэр зал одоо удахгүй 9 сард одоо сургуультай явна гэдэг. Бөөм баяр болсон байгаа те. Бас гоё юу шүү те. Гоё сэтгэл байна. Тэгээд Харвардд хэдээс хэдэн оны хорон сурлаа? 2013-аас 15 оны хооронд яг Харвардын бизнесийн сургуульд одоо бизнесийн удирдлагын магистр чиглэлээр а миний гол фокус бол Харвардын бизнес сургууль ерөөсөө л нэг л фокустай тэр нь ерөнхий менежмент. Тэгэхээр ер нь тэр ерөнхий менежмент гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ сургууль дараа үеийн одоо corporate America буюу тэ Америкийн томоохон үндэстэн дамсан корпорациудын удирдлагыг бэлддэг тэ туузын гишүүдийг туузын дарахыг нь бэлддэг сургууль. Тэгэхээр яг л тэр чиглэлээр л бүгд сурдаг. Тэгээд э, яг сургуульд очиод бол э, эхэндээ бол бөө айц сарилд өгөр юм байлээ одоо би чадахгүй л гэл гэл багш багш ингээл багш өмнө гараа өргөл ярих болгон тоолооч чичрэл хамаг үгээ мартаал. <laughs> Эхэндээ бол жоохон э, хөхтөө хөхтөө. Тэр үед бас бид нар таарлж байсан тийм би очиж э, Бостонд очих үед бид нар бас уулзалж байсан. Харвардын бизнесийн сургууль яг чиний хүссэн хүссэн тэр мэдлэгийг өгч чадсан. Юугаараа даваа гэдгийг. За одоо жишээлбэл Харвардын бизнес сургуульд төгссөн монголчууд бол тийм олон биш. Гэхдээ бас харьцангуй хүн амтайгаа харьцуулах бол олонныхоо доонд ордог л доо тийм. Гэхдээ энэ энэ сургууль яг чиний тэр хүссэн зүйлийг Харвардын их сургууль өөрөө чамд юу гүгүү. Юу аав Харвардын их сургуулиас. Тэгэхээр одоо би бодохоор те ингээд одоо би чи төгсөөд бас хэдэн жил болчихлоо 5 жил болчихлоо шүү дээ Тэгээ яг ингээд эргээд ботхоор би яг тэр сургуулиас яг гів болоод тав гэд ботхоор анх анхны хүлээлтээс шал өөр идэг. Аа э, яг тэр бизнесийн сургууль мөртлөө яг нэг бизнес хийсээ илүүтэйгэр э, хувь хүний хувьд те одоо айгүй бол юм сурсан байт юм байна л дээ. Тэгэхээр яг яалтчгүй дэлхийд даяар тархсан одоо шилдэг залуучуудыг те нэг нэг жилийн чинь бараг 730 оюутан ирдэж та Америкийн хамгийн том бизнесийн одоо програмтай. Тэгэд тэр 700 залуучуудыг яг хамтд нь 2 жил ингээд сураад тэ. Тэгэхээр тэр чинь бүгдээрээ яг шилмэл энэ тэндээс дандаа шилж одоо тэнцсэн залуучууд тэ. Тэгээ ингээд нэг тийм орчин бий болгоод одоо тэр тухайн тэр хүн ингээд хүрээлэн байгаа орчингоос одоо хүрээлэн байгаа хүмүүсээсээ тэ одоо маш их хамаардаг юм байна л да тэ. Тэгэхээр хажууд байгаа хүмүүс чинь үнэхээр энд байгаадах юм бол тэ энэ хэмжээнд байгаадах юм бол тэ та хэрвээ энд байх юм бол энд хүрэх ёстой болж таарч байгаа. Тэгжээч тэр хүмүүстэй ойлголцсон, тэгжээч бүгдэрийн нэг хэлээр ярина тэ. Тэгэхээр яг ихний эхэндээ бол би яг үндэ хэлээд өөрийгөө айгу колж ийсэн тэ. Тэгээд яг 2 жил ингээд буцаад эргээд харахад ингээд хүний одоо өөртөө итгэх итгэл ч юм уу тэ яг хүний хувьд яг ингээд бараг л ингээд тоосхоор байшин барьж байгаа юм шиг тэ ингээд алхам алхмаар ахаад байсан. Тий одоо фундаментын байшингийн фундаментын айгу сайн барьж өгдөг юм одоо одоо хүртэл одоо бодоход яг яг аягүй сайн барьж өгдөг юм байна л да. Тэгээд э, яг нэг одоо маркетингийн анги авсан тий одоо эсвэл санхүүгийн чиглэлээр анги авсан гэхээсээ илүүтэйгээр хуу хүний хувьд цаашдаа ингээд манлайлагчийн хувьд яг ямар хүн болмоор байгаа тий. Тэгэхээр э, тэр тал дээр бол ингээд би урд өмнө жишээлбэл хизээж харж байгааг өнцгөр харж үзвэл э, одоо өөрийнхөө төсөөлж өгөөгөр тий нэг өөрийнхөө нэг тий ондоо хөлбөр ондооч хөвтэй илүү хөлбөр болсон байдаг юм л л да. Тэгэхээр яг тэрийг нь тийм олгодог те одоо тийм холист гэж ярьдаг шүү дээ те. Тийм програм юм шиг байна л да. Тэгэхээр тэр магадгүй одоо хамгийн том тав тал нь байна. Тэгэд магадгүй ихтэй энэ хүн бол ондоо өнцгөөс харж иж болно. Тэгэд нөгөө талаас би юу гэж харсан бэ гэхээр яг тэр 2 жил тийм үү яг хүн чинь ингээд ажилдаа түүртэд явуудахаар яг ирээдүйд би яг юу хийх гээд байгаа юм ч юм уу те өөрөөс нэг том том асуултууд байна шүү дээ те яг юу ямар карьерээр явбал надад энэ урт хугацаанд хэрэгтэй, ашигтай юм ч юм уу те утга учиртай те. Тэр тэр асуултуудыг өгөх, тэр талаараа босдуултаа ингэж ярих те. Тэр талаараа дотроо ухах тэр боломжийг нэг тэр 2 жилиг олгодг юм байл л да. Тэгэхээр яг тэгэхээр хүн чинь нэг өдөр тутмынхаа ажилдаа ч амьдралдаа дүрдээ тэр асуултуудыг нэг асуугаад байдаггүй те. Өөрөөсөө асуухаа болчдөг ч юм уу те. Анзаарахаа марчдаг те. Тэ эсвэл өөрөөсөө асуухгүй асуухгүй орхичдаг те. Тэгэхээр яг тэр сургууль тэр сургуулийн 2 жил гээд тийм асуултан дээр би одоо хариулт олж авсан. Маш их дотроо хугацаа хүмүүстэй найзтайгаа ярилцдаг те тэр талаар айгүй тийм одоо бодлоо хуваалцдаг. Тэгэхээр эргээд ботход яг ингээд тэр нь ингээд бас хамгийн том үнсийнх нь нэг нь болж үлдсэн байдаг. За ямар ч байсан зоригтой хүрлээ. Эхнийх нь бол те ямар ч байсан Харвардын бизнесийн сургуулийг төгслөө. Одоо дараа нь ажил. За тэгээд э, нөгөө яг хүсээд байсан ажилдаа бол яг орж чадсан л та. Тэгэхээр би сургуулаа төгсөөд үү? Тий, төгсөөд. Тэгэхээр э, яг Нью-Йоркод те Wall Street дээр дэлхийн хамгийн томоохон тийм банкудад яг мэрэгжлэр ажиллахыг хүссэн те. Тэг яг тэр банк руу нэг хитгэн банк шилж аваад үнэхээр бас л дахиад топ 4 гэж аваад <laughs> тэгэл баахан ярилцлагаар орсоор байгаад яг э, бүснийг банкнд олгорч чадсан Bank of America гэдэг те нийт хөрөнгийнхоо хэмжээгээр Америкийн хоёр том банкны нэг дэлхийн баг дэлхийн бас нэг таван том банкны нэг л дээ те. Тэгэхээр яг тэр банкнд э, хөрөнгө оруулалтын банкер, investment banker гэсэн чиглэлээрээ одоо merger and acquisition буюу яг тэр банкныхаа чиглэлийн хамгийн нэр хүндтэй тэр салбарт нь тэр одоо хилцэд нь яг орч чадсан. Тэр хилцэд нь ер нь бол ингээд айгүй олон хааруудын төгсөгчд байдаг те. Тэгэхээр хааруудын төгсөгчтэй бас авах сонирхолтой. Тэн дээр үнэхээр яалтч бай тэр хааруудын нэрийг нь барьж тэ яг одоо яг тэгэхгүй тэгэхгүй бол нөгөө ажилд орсны дараа ч гэсэн яг аль салбарын одоо аль хилтэс рүү орно гэдэг чинь хоорондоо бөөн өрсөлдөөн өрсөлдөөн тэ. Тэгэхээр тэн дээр бол яг хамгийн шилдэгт нь хамгийн олон хүмүүс орох гэж тэ өрсөлдөлтөд нь яг орч чадсан. За тэр нь болохоор merger and acquisition буюу компани хоорондын нэгдэл тэг хөрөнгө оруулалтын банкны яг одоо хамгийн тэм чухал амин одоо салбар нь байдаг. Тэнд чи Австралийн салбарт бас хэсэг ажилласан тий. А Нью-Йоркийн салбарт ажил Нью-Йоркод ажиллаа. Ер нь бол Нью-Йоркод эхлээд те. Эхлээд тэгээ визний асуудлаасаа нөгөө дахиад Америкчин визний асуудал ихтэй. Тэгээд манай банк намайг нөгөө одоо Америкийн бус салбар руу те явахыг одоо явах ёстой болж таарч байгаа юм л та. Тэгээд тэр нь бол Сингапур, Хонконг, бас Мумбай орж байгаа маа. Мумбайгаас намайг авах гээд би Мумбай явахгүй гээд. <laughs> Тэгээ баахан бас дахиад нөгөө Харвуудынхаа нэтворк ашиглаад нөгөө манай дарга нар чи Харвууд манай манай хэлцээ хамгийн том дарга нь Харвуудын төгсөгч байдаг. Тэгэл дарга руугаа орол гуйж байгаа юм л та ингээд би Мумбай явмаар байна. Та намайг Австрали явуулж өгөөч гээд. <laughs> Тэгээд э, харин аз ууч тэгээд яг Австрали гэсэн чинь Америкээс хүн авах дурггүй те. Өөрөөсөө бид нэр хангалттай хүнтэй. Тэгэл яг яа харахгүй тэр нөгөө харуудын нөлөөгөө ашигласан тос болсон. Э, Тэгээд э. намайг Австралийн салбар руу шилжүүлж ясан. Тэгээд Австралийн салбарт би яагаад сонирхоодсэн бэ гэхээр Австралч өөрөө уул уурхаан уул уурхаа тулгуурласан эдийн засаг шүү дээ. Тэгээд уул уурхаан хамгийн зөв хөгжиж чадсан хувилбар чинь Австрали байхгүй. За тэгэхээр би Австралид надад бол үнэхээр маш их сонирхол өгсөн. Яаж уулуурхагаа тэр орнд зөв ашиглаад те төрөлжж чадаад та сүүлийн баг 27 жил эдийн засгийн асах хүсэлтгүй нэмэх хүсэлттэй гарч ирсэн баг цорын гац усаж австрал гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ коронавирустай холбоотойгоор ондоо дүн гарч магадгүй. Гэхдээ сүүлийн 27 жил яг нэг хятадын сүүлийн 90 оноос хойш ингээд өсрөнгөө одоо ийм хөгжил ба шүү дээ. Тэрний чи хамгийн одоо дагуу талаа болгож ашиглаж чадсан улсч австрал гэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр австралиас бол надад хүүхний хувьд ч гэсэн мэрэгжлийн хүний банкирийн хувьд ч гэсэн сорох юм бол амар их байсан. Тэр би австралд очиод яг уулуурхаан хөрөнгө оруулалтын хэсэгт нь салбарт нь яг орсон. Тэгээ яг Австралийн томоохон уулуурх одоо бидний мэддэг Rio Tinto байна те. Anglo American, BHP Billiton гэл одоо дэлхийн том банксууд байна те. Уулуурхаан том банксууд, акулууд бид нарт тэднэрт тийм мэрэгжлийн зөвлөгөө өгдөг гэсэн. Мэрэгжлийн ерөөсөө одоо ямар улс руу одоо орж ямар уурхаа авах уу? Ямар уурхаа одоо уурхаагаа зарж хаах уу? Тэ? Тэгэхээр эдийн засаг талаас нь унш шүү дээ тий. Тий. Тэгэхээр ер нь одоо бид нар тэгэхээр ерөөсөө нэг том огом тэр корпорацуудын тууцт нь одоо санхүүгийн стратегийн зөвлөгөө өгдөг гэсэн үг. Банк оф Америка бол ялчгүй одоо дэлхийн том банкнуудын нэг. Тэгэхээр одоо бидний нэг анзаарахгүй зүйл байна л да. Компани соёл гэж юу юм бэ тий? Ажилтнаа яаж шингээдэг, ямар одоо соёлыг бий болгож ажилтнуудаа тэнд одоо барьж тогтоож байдгийн гэдэг талаас нь би сонирхож байна. Тэгэхээр Bank of America-гийн хувьд чи яг бизнес гэсэн илүү компани соёл тал дээр нь чи илүү их юу өөртөө сурав. Аа. Тэгэхээр одоо энэ Bank of America чинь бол одоо үндэстэн томсон том банк шүү дээ, тийм дэлхийн олон орнд салбартаа тий. А гэхдээ аль салбарт байгаагаас нэг хамаарахгүйгээр тэр чинь өөрсдийн гэсэн тийм том соёлыг үүсгэж чадсан байдаг учраас соёл гэдэг чинь өөрөө нөгөө ерөөсөл бичиг одоо бичигдээгүй болох хэвээр бүхэн болгоны дагдаг дагдаг журхуулахгүй шүү дээ. Хууль болсон тийм. Тэгэхээр яг тэр компани соёлд ингээд ороход зүгээр одоо жишээлбэл энгийн нэг имэйл бичгтэй тийм хоорондоо харьцахтаа би гэсэн үг ерөөсө хэрэгэлдэг тийм. Тэгэхээр би тэрийг оронгот эхлээ би гэж ярингот хүмүүс над руу сони хараал тэгэл өө би гэж болтгохгүй мэн гэдээ ойлгож байгаа хгүй. Ягаад тэгэхээр эн чинь архан дандаа хүмүүстэй бүх алдаа гаргана уу зөв хийнүтэй хамаагүй бүгдээрээ багийн ажил team work буюу багийн ажил. Тийм болохоор би ганцаархнаа хийсэн ч хамаагүй имэйл бичгтээ хүртэл те бид бид гэж бичдэг. Би гэж бичих юм бол өөрөө тэр чинь нөгөө тэр хүн гадуурхтаад хэлэх байхгүй. Одоо би гэж хэлээл нэг одоо шууд талтаа гарна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо дандаа би бид гэж ярина. Дандаа одоо бид гэж хоорондоо харилцсан. Тэгэхээр хандлага ч гэсэн дандаа бидтэй багийн ажил. А тэгээд ер нь ингээд энэ багийн ажлыг цаашаа явуулахад те нэг хүнээс асуулахгүйгээр өөрийн санаачлагаар би алиг нь ингээд хийчихүүгээд баг тэн дээр өөр хоорондоо уралддаг те. Гүг би хийчээ. Гүг би хийчээ. А за тэгвэл чи энийг нэгээд тэгвэл би эндээс нь ингэж тусалж болж гинэ гэд те. Тэгэж тийм орчин үүсгэчихээр, тийм соёл үүсгэчихээр тэ жишээлбэл ингээд тэр болонд хүн суугаад бүх ажил хуваарлагдсны дараа надад баг юм бэрчээсэ гэж юусэн боддгоо болчт юм байл та. Тэгэд бүгдээрээ маш завгүй те. Нэг хүн нэгхэн төсөл дээр ажиллана гэж хэлж байдаггүй. Тэгэхээр би жишээлбэл нэгэн зэрэг ингээд 6 төсөл дээр зэрэг ажиллаж байдаг те. Нэг төслийн жишээлбэл те одоо Лондонд Лондонгийн багтай хамт ажиллана нөгөө төсөл нь одоо Австралид байгаа одоо уурхаа зарах гэж юм уу те. Тэгэхээр яг их мэтчлэн дэлхийд даяар багууд ингэж хоорондоо хамтарч ажилладаг те. Тэгэхээр одоо цахимаар дамжуулж тэр чи одоо одоо янз бүрийн том коллууд те конференс колл гэж ярьдаг шүү дээ те. Том одоо коллууд хийгдэн те имэйлэр хоорондоо харилцсан. Тэгэхээр тэр харилцаанууд бүгдээрээ нөгөө одоо айгүй том багийн ажил. Тэгэхээр энэ нэгээр нэг хоорондоо гуруулаас хууж байгаад биш те. 3 ондоо офисаас хоорондоо хамтарч ажиллахтай. Тэгээ эн чинь баг ингээд 24 цаг ажиллаж байгаа юм л та. Тэ би ажиллаа хийж байгаа л дуусан гутаа Лондонгийн баг руу шидэл тэ намайг унтчих хооронд Лондон ажиллаж байгаа Аз руу шидэл Аз ажиллаж байгаа бие өглөө босоод тэрнээс үргэлжлүүлээл тэ. Тэгэхээр үнэхээр хамтрын ажиллагаа ямар чухал байдгийг тэ тэнд ойлгосон. Тэгээ хамтарч ажиллаж бас үр дүнг тийм үү маш өндөр чанартаагаар богино хугацаанд тий гаргаж болтыг. Тэгээ бас 24 цаг гэж эднэр яриад байдаг боловч яг 24 цагийн дотор 1 жилийн дотор хүн ямар их зүйлийг бас сурж болтгийг айгуу харсан л та. Тэгэхээр <coughs> одоо сүүлийн үед маш олон монгол залуучууд мундаг сургуулиуд төгсөж дэлхийн нэр нэр алдартай компаниудад, байгууллагуудад ажиллаж байна. Мэдээж эдгээр бол өндөр цалинтай, дуртай ажиллаа хийж байгаа тий илүү их бүтээл хийж байгаа гэдгээр бас өөр өөрсөндөө сэтгэл хангалуун байдаг. Аа гэтэл чи өөрийнхөө одоо энэ хэмжээний карьерийг орхиод Монголд буцарч ирсэн байна. Ягаад энэ юм шийдвэр гарах болсон юм? Энэ шийдвэр чи өөр их яг үнэхээр амар байгаагүй л таа. Бараг энэ талаар бараг 2 3 жил ботсон. Тэгээд яг Австральд Монгол явахаас өмнө би Австралийн салбартаа ажиллаж байсан тийм Австралид яг Сидней хотод яг мэрэгчлэрээ ажиллаад айгүй гоё л байсан л та тийм Нью-Йоркоос ирсэн одоо баг л Нью-Йоркоос Австрали руу ирэхэр ч одоо бид Монголд нэг Австралийн бах экспатууд ирэл ажилладаг шүү дээ тий. Тэгэхээр би болохоор Нью-Йоркоос Австралид ирсэн экспат болохоор надад тийм <laughs> гоё мэдрэмж төрдөг байсан л та тий. Э. Тэгэл хангалттай цалин авч ийн маш гоё хотод үснээрээ тий хангалуун гоё нэг дутагдах юмгүй амьдэрч байна. Юугаараа дутагдах удаа тий хангалттай цалин авч जैन тэгэл гоё байсан. Аа тэгтээ яг ингээд урт хугацаанд тий яг аа би яг юу хиймээр байгаа юм те. Тэгэхээр надад тэр том асуултууд ингээл байнга байгаад байгалсан л та те. Тэгэхээр ер нь би ингээд 5 жилдээ би яг өөрийгөө яаж харж байгаа юм те. Яг юу хийвэл надад илүү утга учиртай байгаа юм те. Тэгэхээр энэ цалиндаа болооч юм энэ ажлаа ингээ хийгээд тах уу. Тэгэхээр ерөөсөө ингээ тийм том асуултуудыг би одоо дотроо ухах тусам ерөөсөл бүгдээрээ дандаа тийм их орнолууга чиглэдэг байсан. Монгол руу дандаа чиглэдэг байсан те. Тэгэхээр би зүгээр энэ дээр өөрийгөө бодоод те зөвхөн хувийнхаа амьдралаа бодоод ч юм уу байсан бол би Австралид те тэгэл хүснээрээ тэгээд мэрэгчлэрээ ажиллаад байх боломж байсан л да. Тэгэхээр тэр бүхэн маань яг үндэгдлээд дандаа Монгол руу чиглэж чаад би тэгвэл би ерөөс нөгөө өөртөө илүү хийж байгаа зүйлээс утга учиртай тийм ажил хий, тийм өөрийнхөө тийм хувь нэмрийг оруулах гэх юм бол би зайлшгүй их орондоо ирэх ёстой мэр гэдгийг ойлгосон л та. Тэгэхээр энэ маань тэгэд аналог подкастыг тухайн үед хийж гисэнтэй бас холбоотой л та. Тэгэхээр яг тэгэхээр гадаад байгаа ч гэсэн би яа одоо яг одоо энэ замлаар явж байгаа ч юм уу те эсвэл ховдод байгаа нэг хүүхдэд одоо өөрийнхөө мөрөөд хүсэл эмгэлзэлтэй хүрэхтэнтэй тэр хүүхдэд бол маш олон бэрхшээл тулгарч иж болно те гэрүүл нь хэцүү байж болно нөгөө маш хүсэл эрмэлзэл байдаг боловч аргаа олохгүй байна тийм аргаа олохгүй эсвэл яаж хийх мэдэхгүй те эсвэл одоо мэдээж хамгийн нийтлэг байдаг мөнгө төгрөг нь байхгүй аав ээж нь төлбөрийн чадваргүй л те тэр тэр хүүхдэд өөрийнхөө сурсан мэдснээ яаж нэг одоо хүрэгчүү те тэр нь одоо айгуу тийм утга учиртай байдаг гэсэн л та тэгэхээр нөгөө завгүй ажлын ажгаар нэг гадаад байдаг нь хоёр найзтайгаа бас нийлээд бит гурав ном уншиж гисэн. Дэлхийн залуучууд өөрсдийгөө боловсруулахад хуугны талаараа хөгжөхөд ямар шилдэг номуудыг уншаад байна те. Тэгвэл тэднийг нь Монгол тэр залуучууд руу бүгдийг чиглүүлээ те. Тэд нартай хуваалцъя те. Тэгэхээр чин цахимыг ашиглаж болно шүү дээ. Бүгдээрээ л гар утстай. Тэгэл нөгөө подкастын ашиглаад те Монгол подкаст тухайн үед бол нэг хөгжөөч баг хүн болон мэддэг ч байсан л та. Гэхдээ яг бид нэр тэр номнуудыг ажлын хаажгаар уншаад монгол хэл дээр яриад тэгээд үнгүү тэрний утсан дээр нэгэд оролцож байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр тэрэг Улаанбаатарт байна уу, хөдөө байна уу, мал дээр байгаа тийм ховдын булганд байж байгаа, мал дээр байж байгаа охин хүртэл тэрийг сонсчих боломжтой байхгүй тийм. Тэгэхээр тэр дэлхийдээ хөл нийлүүлж тэр хүмүүсийн хэмжээнд бас сэтгээсээ бас ямар боломжууд байгаа гэдгээс байдгийг ямар мэдлгүүд олон залуучуудыг байлдан дагуулдаг юм дэлхийд хаяр тийм. Тэгэхээр тэрийг тэр залуучууд нэгэн ч гэсэн тэрийг ухаарад те амьдралынхаа хандлагыг өөрчлөөсөө хүсэл мөрөөдөлтөд хүрэхэд нэг том хөшүүргэнд болоосоо те. Тэгэхээр тийшээгээ чиглүүлж гисэн. Тэгэл тэгээ ер нь ингээд ажлынхаа ажгуур тэр нь тэндээс ямар мөнгө олно гэж байхгүй шээ. Бөөн цаг зараад те. Ах сүтэн цайнаа дандаа ном уншдаг гэсэн. Тэгэл ном уншаал тэрийг 2-7 хоногийн дотор нэг удаа тасалгүй бид нэг ч удаа тасалгүй 3 жил хийж байгаа л да. Тэгэхээр тэгэд тэгэд тийм ажлууд хийгээд эхлэн гот үнэхээр яг юу нь илүү надад утга учиртай байгаа юм те яг би юу хийх ёстой гэдэг надад айгу ойлгомжтой харагдаж ирсэн ойлгомжтой. Тэгэхээр би жишээлбэл тухайн үедээ энэ одоо нэг нуугаадах ч яг уу яг яг жилийн тэ 200 мянга 50 мянган долларын цалинтай ажиллаа те тэгээ тэнд орхиод ямар ч ажлын саналгүйгээр те гэхдээ би Монголд очих гэсэн юм байна. Тэр хамгийн гол нэг тэр залуучуудад би яаж тэр өөрийнхөө замлаасаа хуваалцаа те яаж өөрсдийнх нь тэр хүсэл мөрөөдөлтөд хүрэхэд нь нөлөөлж гэсэн тий хөт чинь болох уу гэдэг. Ерөөсөө тэр надаа ерөөсөө хамгийн одоо миний хувь хүний хувьд тий заавал хийх ёстой зүйл байна. Утга учиртай, утга учиртай гэдэг би айгу ойлгоцсон л да. Тэр подкаст надаа яг ойлгоход бол маш том тус болсон тий. Тэгэл би анх Улаанбаатартай гэртээ тий манай ойчээр манай гэр их бүгд гайхажсэн чи тий яах вэ. Тэгээд ирээд ирээд ажиллаггүй тий. Хэдэн онд ирсэн? Э, 2017 оны 17 оны 100 ирсэн л та. Гэхдээ бас ирэхээс өмнө бас бас нэг мөрөдлөөсөн. Нэг олон хүн мэддэг бах. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр би нэг дэлхийгээр аялах мөрөдөлтэй тий. Тэгээ би хагас жил үүргэвч нэг 16 кг нэг үүргэвчээ өгүүрээд өмнөд Америкийг бүтэн хөндлөнгөлт одоо 6 сар одоо аялсан. Тэгэл баахан аялж аялж яваад бас нэг өөрийнхөө тэр нөгөө аялах гэм хүсэл мөрөдлөөхөө тий. Тэрнийгээ бас нэг тэмдэглэл дээр чек чек хийгээд тэгэд Монголд авах хичээлээ. За Монголд ирээд. Одоо би яг зүгээр биш гэсэн Монголд ирээд за Бат найрамд л бол засан газрын хэрэг хэрэглэх газар даргын ахлах зөвлөх хийж байгаа юм байна. А энэ дээр одоо сүүлийн хийсэн хамгийн том төсөл бол халсан хараа 20 50 төсөл төр гол голж бас ажиллаж байгаа юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр алсын хараа төслийн хувьд бол Би бол их том бүтээл гэж одоо бид нар ингээд нэг цаашаа хөгжлийн хувьд хэзээ хугацаанд юу хийж бид нар ямар хэмжээнд хүрэх ёстой гэдгээ харах тийм том одоо боломж гэдэг талаас нь харж байгаа юм. Гэтэл ингээд олон хүн шүүмжилдэг л дээ. Тэгэхээр алсын хараа 20 50 дээр яг ямар зорилго, ямар чиглэлүүд баримтлав та нар? А энэ одоо ямар бүтээл болов чиний өрн чин үнэлэмжээр энэ талаар хоёлаа нэг товч ярих уу. Тэгэхээр алсын хараа 2050 тийм Монгол улсын урт хугацааны э, тийм үзэл баримтлалын Монголын Монгол хөгжлийн загвартай. Тэгэхээр э, альва улс чинь ер нь хувь хүний хувьд ч гэсэнтэй хүрхцэгээ одоо хүсэл мөрөөдлөө тодорхойлж байгаа шиг хүрхцэгээ бол тодорхойлох хэрэгтэй тийм. Урт хугацаанд ер нь жишээлбэл миний хувьд ч гэсэн Монгол залуугийн хувьд би одоо дараагийн 20 жилдээ 30 жилдээ би яг ямар оронд амьдмаар байгаа ямар хүсэл мөрөөдөлтэй байна те тэрийгээ би ярилцмаар шүү дээ те би ямар Монголд байгаагаа ойлгомоор байна ямар их орныг би төсөөлж тэрнийхээ төлөө би хөдөлмөрлж байгаа бас мэдмээр байна те тэгэхээр энэ ч гэсэн хүн болгонд бас ялгаагүй байдаг байх гэж бодож байна л да тэгэхээр улс орны хувьд ч гэсэн яг 30 жилийн дараа ч юм уу те яг ямар орн болмоор байгааг тодорхойлох хэрэгтэй л да тэгэхээр Тэгэж тэрэн гэдэг чинь нөгөө алсын хараатай байх хэрэгтэй тий. Тэрийгэ тодорхойлж тэр чинь бид нэр аа одоо яаж хүрхээ одоо ярилцсан шүү дээ тий. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бол яг Монгол эрдэмтдийн гаргаж ирсэн те яг Монгол дараагийн 30 жилдээ яг ямар улс болохоо тодорхойлсон оролдлого штэ. Тэгэхээр бид нар яг ардчилсан нэг одоо түүхээ аваад үзэх юм бол те ингээд хөгжлийн бодлого түүхээсээ ч ингээд аваад үзэх юм бол сая яг 30 жил бол ардчлаар явчлаа. Энэ жил бол ардчлсан ардчлсан өвслийн 30 жилийн ой болсон тий. Тэгэхээр яг энэ эн чинь түүхэн үедээ бол ингээд хангалттай анализ хийхтэй хуцаа. 30 жил бид нэр ямар алдаа тутагдлаа гарчуу тий. Яагаад өнөөдөр жишээлбэл бид нарт ийм асуудлууд тулгараад байна тий. Тэрийг яаж хийх вэ? За тэгвэл ийм 30 жилээр бид нэр алдаа тутагдлаа ингэж гаргаж ирсэн бол тэгвэл эндээсээ суралцаад тэгвэл дараагийн 30 жилээ яаж тодорхойлмоор ямар улс руу чиглэл ямар хөгжлийн загвараар бид нар тийшээгээ явах юм те Тэгэхээр тэрийгэ тодорхойлох оролдлого байхгүй. Тэр яг Монгол улсын хөгжлийн хувьд ч гэсэн аваад үзэх юм бол яг одоо доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал ч юм уу янз бүрийн хөлбөрүүд байсантай. Тэгэхээр энэ бол яг Монгол эрдэмтдийн өөрсдийн гаргаж ирсэн урт хугацааны хөгжлийн анхны загвар шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ мэдээж тэр утгаараа ангуудаага бичиж байгаагийн хувьд мэдээж алдаа дутагдaltaа янз бүрийн байгаа мэдээж төгс биш те. А тэгтээ бид нар ингээд ялангуяа залуучдын хувьд оролдох хэрэгтэй. Ямар бид нар ямар их оронд ямар хүсэл мөрөөдөлтэй амьдарч байгаа те хүн болгон хүсэл Монгол хүн болгон хүсэл мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй байгаасаа те тэр бүгдийг нэгтгээд ингээд үзэх юм бол энэ чинь Монгол улсын дараагийн те одоо урт хугацааны те одоо хүсэл мөрөөдөл нь те одоо алсын гараад шүү дээ те тэгэхээр тэрийгэ тодорхойлоод ямар нэгэн нам ч юм уу те одоо хамаарахгүйгээр бид нэр чиглэлээ одоо тодорхойлох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй бол одоо нөө чинь сүүлийн 30 жилийн бас нэг давтамжтай гарсан алдаа юу гэхээр засгийн газар байнга солигчээсэн те. Тэгэл нэг яг хөгжлийн бодлого талаас харахаар нэг айгүй богино хугацаанд их өөрчлөгдөж явжсэн те. Тэрнээсээ болоод тогтвортой хөгжиж одоо доктортой хөгжлөр ингэж явж чадаагүй те. Тэрнээсээ болоод маш олон асуудал тулгарч байсан шүү дээ. Энд дээр бол нэг хүмүүс э, санаа зөрөхгүй байх л та. Тэгэхээр тэрийгэ засахын тулд тэгвэл бид нэг нам хамаарахгүйгээр тэг Монгол хүний хүсэл эрмэлзэл мөрөөдлийг нь бүгднийг нэгтгэж тавьсан нэг тийм урт хугацааны те одоо үзэл баримталтай байх хэрэгтэй болж таарч байгаа юм л та. Тэгэхээр яг л энэний одоо хамгийн анхны одоо бодит оролдлого. Нийтдээ хэр хугацаанд хичнээн эрдэмтэд хичнээн хүн энэ төсөл дээр ажилласан юм. Чи одоо бараг жил гаруй хугацаанд ер нь бол Монголын төрийн бүх аппаратууд те төрийн байгууллагууд бүгдээрээ оролцоод иргэний нийгэм бас оролцоод бараг 1500 гаруй шууд ба шууд тусгаар нөгөө эрдэмтэн судлаачид бүгд оролцсон байдаг та. Тэгээ энэ нь бас нэг онцлог нь бас өөрсдийнхөө нөгөө монгол хүн нүгдлийн соёлгон бидний үнэт зүйлтэй юу байх юм гэдгээс л эхэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр яг 9 бүлэгтээ яг амгийн малгай бүлэг нь үндэсний үнэт зүйлэр тэ эхлээд бичигдсэн байна. За Батнайрамл гэдэг ховдоос гараад Турк сургуульд сураад Дэлхийн нэгдсэн коллеж, дараа нь Америкт бакалавр, Тэгээд буцаж Монголдоо ирээд дахиад Харвард их сургууль төгсөөд дараа нь өөр хөмрөдлөөрөө дэлхийн том компанид ажиллаж үзээд Монголдо буцаж ирч. Тэгэхээр энэ бол залуу хүн болгоны зориглоод хийдэг сонголт бас самл биш. Тэгэхээр нэг талдаа бие бол чамайг үнэлдэг хувийн хувьд те. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд Монголын хөгжилд ийм залуучууд оролцож ийн гэдэг нь надад маш сайхан санагч байгаа зүйл байхгүй юу те. Тэгэхээр чи өөрөө алсын хараа 2050-ыг бүтээлцсэний хувьд чи 30 жилийн дараах Монголыг ямар байдлаар төсөөлж байна? 30 жилийн дараах Монголыг уу? 30 жилийн дараах Монголыг би мэдээж маш өөдрөгөр төсөөлдөг те. Тэр үед бид нэр одоо өнөөдөр тулгарч байгаа те янз бүрийн олон асуудлыг шийдтсэн нэлээд бас чинээлэгтэй дундаж давхрах бий болцсон институтийн хувьд те нэлээд тогтворчтой бэхжтсэн те тийм тогтвортой хөгжлөөр хөгжиж байгаа бас дэлхийн нэг Азийн цээжинтэх бас нэг загвар орон болон хөгжих болов гэж төсөөлдөг, мөрөөддөг. Тэрүүгээр жасын араан дээр бас буусан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр миний бодлоор бол залуучуудын оролцоо айгүй чухал тийм Монгол Монгол орчин өөрөө айгүй залуу орн шүү дээ. Тэгэхээр залуучууд энэ тэр утгаараа яг нэгэнтэл бид нар хамгийн том төлөөлөл нэмий чинь одоо шийдвэр гаргахтаж байна уу те одоо бодлогын түвшинд бол бид нар бүгдээр байх хэвээр тэрний нэг хэсэг эдгэс нь заавал байж аж буцаад иргээд яг чинь өөрсдөө бид нар олон хүн нэмий чинь тэр олонхийнхаа одоо зориулсан ч юм уу те тийм шийдвэрүүд тийм орныг бий болгож чадна шүү дээ те тэгэхээр энэ дээр зүгээр надад ингэж харагдсан л да а одоо улс төр онцгүй ч юм уу те ингээд өөрсдөө эсвэл би тэрнээс хол байдаг ч юм уу те. Тэгэхээр тийм сонголт хийхэр чинь энэ нь нөгөө утгаараа ямар сонголт вэ гэхээр нөгөө миний өмнөөс миний дургу хүмүүс очиод те хаашаа явах зүгийг нь тодорхойлоо шийдвэрийн зааж шийдвэр гаргаад нэг болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр талаас нь арах юм бол те жишээлбэл би те миний дургу хүн миний одоо чадваргүй гэж боддог хүн очиод миний өмнөөс шийдвэр гарна гэж би хизэж хүсэхгүй ч тийм үү. Тэгэхээр би энд оролцохгүй гэдэг нэг тэр чинь тэгэхээр нөгөө хүсэхгүй байгаа хүмүүсүүдээрээ тэгээд шийдвэр гаргах боломж олгочод байгаа байхгүй тэгээд агаар нөхөлдөж байгаа байхгүй. За уулзаж ярилцсанд их баярлалаа. Би чамд хоёр зүйл дээр үнэхээр чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. Онлаг подкаст өөрөө маш олон 100 мянган залуучуудыг дагуулж байгаа. Бид нар одоо яг сошиал ертөнцөөр залуучуудын тархинд хязгааргүйгээр те ямар нэгэн хориггүйгээр олон зүйлийг өгч чаддаг тэр боломжийг та нар мэдрүүлж байгаа. Дэлхийн хэмжээний одоо тэр бэст цохол номнуудыг та нар уншиж бусдад тайлбарлаж өгч байгаа нь үндэ өөр өөрийгөө хөгжүүлэх тэр боломж өөрсдийнхөө сурч мэдсэнийг бусд түгэж байгаа маш том түгээлт энэ чинь би нэгдүгээр талархал илэрхийлээ. Маш олон хүмүүсийн өмнөөс энэ үнэхээр мундаг бүтээл байлаа. Дараа нь Жилийн 250 мянга орчим долларын цалинтай ажилласаа татгалзаад өнөөдөр хэдхэн 100 долларын цалин аваад Монголын нийгмийг <laughs> те Монголын хэдэг авчих 700 мянга 700 мянга 7 сарын 700 мянган төгрөгийн цалин аваад бид нар өөрсдийнхөө нийгмийг өөрсдөө байгуулах ёстой юм аа бид хоошоо тавихгүйгээр шалтгаан тоочгүйгээр өөрсдөө эх орныгоо эх орны хөгжлийг илүү дэлхийн хэмжээнд хүрэхэд өөрсдөө өөрсдийнхөө хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхэд оролцох ёстой гэдэг дээр үнэхээр үлгэрэл төвчилж ажиллаж байгаад Хоёр дахьт нь талархал илэрхийлээ. Амжилт хүсье. Нот найрамдлаа. Баярлалаа.